Yes, tupo mwezi Mei tukielekea nusu ya mwaka wa 2023. Tayari vitu vingi vishatokea, lakini pia ni matarajio ya wengi kwamba bado vitu vikubwa vitatokea mwaka huu, kwani bado ni mapema sana. Lakini pia kulikuwa kuna matukio mengi ya kiburudani usiku wa jana, ambapo ehe, kulikuwepo na tamasha la Met Gala ambapo tuliona wasanii mbalimbali wakitokelezea katika fashion na vitu kama hivyo sasa ninayo nyingine hii update kutoka huko Niger ambapo mwezi huu Mei kutakuwa kuna schedule nyingi sana za wasanii wa Nigeria. Sasa hii hapa tu kwa ufupi ni kwamba Burna Boy pamoja na Wizkid wataperform kwenye tamasha la Afrofest he, mwezi huu wa Mei. Hiyo ni moja kati ya habari njema kwa wapenzi wa Burna Boy pamoja na Wizkid ambapo wataonekana huko kwenye Afrofest. Uh, tukio jingine la mwezi Mei kutoka kwa wasanii wa Nigeria ni pamoja na Rema Will True Jerusalem na India Rema bana, yeye moja kati ya matukio ambayo atafanya kwa mwezi Mei ni kufanya tua yake kule Jerusalem pamoja na India. Msanii Rema anafanya vyema sana, lakini pia amekuwa katika rekodi mbalimbali ambazo amezifanya ndani ya kipindi chote wakati toka ameanza muziki. Si hivyo tu, pia tuliona jana ilikuwa birthday yake na mwezi Mei ni maalum kwake huu. Sasa msanii mwingine ni Tiwa Savage ambapo yeye ataperform kwenye sherehe za uapisho wa King Charles wa tatu. Mfalme Charles ataapishwa mwezi huu Mei. Basi moja kati ya wasanii watakao perform ni Tiwa Savage kutoka Nigeria. Aa, ah, update nyingine kutoka Nigeria ni Joe Boy ambapo ataachia albamu yake ya Bold and Soul mwezi huu Mei. Hivyo unaona ni matukio mengi kiasi gani kwa wasanii wa Nigeria watayafanya ndani ya mwezi Mei pekee. Kila mtu ana ratiba zake kila mtu ana jambo lake lakini mapema tu rema pia ametangaza kwamba uh, mnamo novemba 14 ya mwaka 2023 rema atatumbuiza kwenye o2 arena pale london moja kati ya e, arena kubwa sana ambazo matamasha hufanyika ya wasanii tofauti tofauti, basi Rema mwaka huu ameshaweka tiketi yake ama ameshaweka ahadi yake kwamba ataperform navo Novemba 14 ya mwaka huu wa 2023. Una maoni gani kuhusiana na update hizo za wasanii wa Nigeria? Shiriki nami kwenye comment hapo. Mimi ni Meki Mchane, mpaka wakati mwingine.